y concretamente ahora mismo en la isla península de Ortigia, donde está situado el casco histórico. Vamos a callejear un poco por este precioso casco histórico y bueno, solo deciros que allí está en el extremo el castillo Maniache, justo en la punta de, la península de uno de los muchos museos que hay en Siracusa, porque aquí se respira la historia. En uno de los accesos a la Piazza del Duomo tenemos la iglesia de Santa Lucía, y es interesante porque dentro podréis encontrar una obra maestra de Caravaggio el entierro de Santa Lucía. Benvenuti a la plaza del Duomo de Siracusa. Eh, parece ser que es una de las más bellas de toda Italia. encontrar la oficina de turismo de Siracusa. Si venís por la vía Roma, veréis una especie de ayuntamiento y aquí tenemos la información turística un poco escondida, así que hay con ojo. Aquí detrás vemos un montón de naranjos y limoneros. ¿A alguien más le recuerda esto a la película de Padrino? ¿Qué? ¿Que tengo una oreja gigante detrás? Sí, es la cueva de la oreja de Dionisio. Eh, se llama así por el efecto sonoro eh, que tiene esta cueva en su interior. Bueno, pues vamos a hacer la prueba a ver si funciona la acústica ya la están haciendo por ahí, pero vaya. ¡Eco, eco! Uno de los lugares más importantes, arqueológicamente hablando, de toda Sicilia. Estamos rodeados de monumentos, entre ellos este teatro griego. Impresionante. Llego tarde. Ya está, ya lo he explicado todo. Es que, oye, es que esto me recuerda un montón al gladiator. Pues lo que me faltaba decir. Y Gladiator. Nos despedimos de Siracusa desde este templo, el templo de Apolo. Eh, habéis visto pinceladas de Siracusa porque realmente da para más un día. Y bueno, ya sabes, si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete. Chao.